Laki mo ah. Oh, syempre. Ano ba? Paladaan mo ako sa laki ah. Oo, ngayon. Papalag ka. Pre, pre, pre, pre. Ikaw kanya ako. Sabi pa naman doon oh. Nasaan na? Saan ba kaya sa lang yung pre? Ano yung kapagwal? Hindi ka ba? Bakit? Aubad oh, ka pa? Ano pagya mo? Parang mag-ano ka pre ha? Ah. Laki mo ah. Oh, syempre. Ano ba? Palag. mo ako sa laki ah. Oo, ngayon. Papalag. Babalik ako ha. Ah. Tawagin mo ano? ako. doon. Dali lang, babalik ako. Pre, pre, pre, pre. No, no, no, no, no, no, no. Tara, tara, tara, tara, tara. Tara, pre. Pre, tara. Ito na, Ang ina, tatawag pa daw siya. Gusto makatikim ng martilyo yung mga kasama. Bibinyagan ko ang martilyo nung nakaraan. Tumakbo yung tatlo eh, ha? Ano ngayon? Ito, pre. dito lang, pre, oh. Asan, asan? Turo mo, turo mo. Ayan, pre, oh. Pre, pre, pre. Parang habol sa atin, ha? May dala yan, may dalang kargado yan. Yung martilyo lang, pre. Pre, pre, nandiyan ang mga tropa ko ngayon. Ilabas mo ang yabang mo ngayon. Dinadaan mo ako sa laki. <laughs> Ay, ganun ba, pre? No, no, no, no. Sa laki. Ano? Kapalag ka ba? Tapos, doon na ulit. Basta magkailan. Yung, pag ganyan na niya. Dali na, dali na, dali, dali na. Dali na. Sumunod tayo maigi kasi may pasok si Ganun yun. Ginagawa mo. Ayan, ayan, ayan. Dahin Yan na, yan na, yan na. Yan na, mga oras na. Ano na dito? Yan. Oh. Ayan, Ayan. Pwede ba doon? Pwede ba doon? Hindi naman mo pwede na. Ano, ano, ano? Mura doon. Pwede, ma. Mura tang tali. Ayan, ayan. Hindi, tarong-tarong. Ako hindi. One day pa. Alas, ganun. Ano, tapos magkano ba din nun, nawala na kami doon. Una-una, pre, nandito ba ni Gaya? Oo, dito. Ang entrada mo ng pre, ganito. Ito yung entrada mo. Dito ka, di ba? Katayo. Yan mo lang, ha? Ah. Pagpasok mo. Ano ngayon, ha? Oh. Alam mo, hindi ka namin babalikan. Tara, pre. Andito na. Ito yung bumanat sa inyo. Ganun ka, pre. Eh, ang ang ba entrada mo pasok mo. Matapang ka, pre, matapang. ka. Oh, ang entrada sa akin, ang entrada mo nung pre, pag- pagpasok mo sabihin mo agad na ano ganun. Ano ngayon? Kala mo di ka hindi kita babalikan na. Tara, Ano? tara na, hindi ka na. Dito po sa may ano, section. Diyan po sa may unang ligan po dito. Baybayin nyo lang po dito. Papababae ko. Ha? Papababae ko. Hindi, isa, o, oh, pa, mo, ano ngayon, ha? Alam mo, hindi kita papalikan at tuturuturuin mo ako ngayon. Tapos pag tumayo na ako, pre, Tara, pre! Eh na! Ano natin? Dito sa kanila, i-exit, exit kami. Yun na yung time na nakakawawa ka na, pre. Pag sinabi ko ano, ano, kala mo ba eh, yun? Hindi ka namin exit Alam Hindi ka namin bilang. Hindi ka namin babalikan. Tapos yan na yun. Tapos mo yung natapang ko. Pag tayo ko, pre, eh, nakadaan mo ako sa loob eh. ba? naman. Pag tayo mo, sa kaya ko kayo iisip kasi ililipat nila sa akin, ililipat na sa akin yung papakita. Gutsa, pag, pag tayo, pag, pagka ah, huminto na siya, sumagot ako pag tayo ko, sa akin mo tututok yung camera. Ah, ganun ka. Ah, yung pa pinagmamalaki mo? Ah, ganun ako. Yung pa pinagmamalaki yung mga yan, gaganon ako. Pero paalis na sila. O sige, halika dito. Pagpanatan tayo, tapos tara na pre, tara na. Paglingon mo lang ganun. Ay, puta, tara na. Ganun ka nga. Baka iipon ka, pre. Kasi sabi ko kasi kanina, itutuloy na lang parang ganun. Parang ganun, may kasama ka ba? Eh, ano ba yan? Ganun ka, pre. Ano na? Ano na? Ah, ka talaga eh. Totoo, ipo-focus talaga namin yung camera. May naman, ano ba yan? Tingin ka muna sa amin. Tingin mo. Ano na? Tara na, pauwi. Uwi na ako. Kaya na, akan ka, babo. Pag ganon, di ba pag, pag ganon, dyan naman na uh, tatapat sa'yo, sir. Oo, oh, pwede sa'yo naman yung ano, ah, pam. Yobong-yobong. Ano, ano, ano. Ay, sasabihin ko. Basta yung unang pasok ko sa ano eh. Unang pasok ko dyan, sabihin ko lang na... Ah, ano yung sabi mo kanina? Yung unang-unang? Ano yun? Ano? Alam mo, hindi na lang babalikan ha? Apak-tapang yabang mo. Porkat malaki ka. Ano, tao sa ko. mo. Ito pinagmamalaki mo, yan ba? Yan ba? Yan ba mga yan? Pag kayo ko nung ipagturo ko sa kanila, unti-unti na silang umi-exit nun. Pag exit noon pre, kaya taga, tara pre, tara na, Puta, yabang talaga ng hype na to eh. Tara na pre, yabang talaga ng hype na to eh. Ganun ka lang, ganun. Tapos Maya, nagta, siyempre para nagtataka, ba't parang walang pumuwalang sumasagot sa akin? Paglingon mo ngayon, ay, Lalo pala, tara na. Mabaitigin <laughs> ulit sa'yo, pag kami pa rin. Oh, yeah. Yeah, tapos silang, oh. Ganun na. Sa mending nga ba nakat? Oh, pag ganun mo pre, pag di ba atras ka ganun. Papasok ka eh, ganun ka pre. Para mas maganda yata buo yung pre. Ha? Buo yung pagdating sa mga tao. Hindi na, ganun lang yan. Doon lang sa mapupunta si ano, si... Yan, si... Ah, ano, ah dyan lang siya ng konti. Kaya ganun ka pre, oh. Di ba pag mo, pag ganun mo sabay si Batakbo, ako naman nakahabol sa'yo. <laughs> Duwag! <laughs> ano, game, game, game. Roll na. Roll BTR. Oh. Guys, okay na kayo, guys? Okay na. Makaplay, play lang to. Ano? May babago hindi? Hindi. Wala. nag lang kasi kami. Ano guys? Na-analyze lang namin kasi... Sige, sige, sige. Parang hindi na ako makalipat sa tinatayo ko kasi lang. Nung baka may bahay yun. Nandito pa rin ako. Teka, kasi sa totoo lang, pag kinakita kasi kung ano yung... Pwesto. Ano yung puli? pwesto mo, yun pa rin yung pwesto mo. Pag... Hindi, nakaganan ka mo. Pag nakaganan ako, ganun din ang ano ko. Sige, sige, sige. Bye. Hindi na ako gagalaw dito, Kuya Choi. Okay na? Okay na ba? Okay na sila, pre. Nag-start na sila. oh. Ha? Salita ka na lang. Hindi ko na lang inaantay. Akala ko na buutan pa sila. Akala ko na. nag-uusap. mag-uusap na lang. Nakaplano na kami. Dali, dali. <laughs> Go. Hindi, ano kaya? Saglit na nga. Dito ba talaga siya? Di? Di, ano, o adjust pa natin doon sa kabila. Para makita pag-isip. Doon na si ano? pare? Diyan na lang kaya, pare? Ano? Hindi, camera pa yun eh. Ikaw di, ano tingin mo? Bilisan nyo lang, guys. Bilisan nyo. Oh. Kasi dapat makapyawan muna ako na gaganon ako ng map dito, di ba? Tama? Aba, nagsasalita si JR. Pag tigil ni JR, gaganon-ganon pa ako. Oh. Yabang-yabang, gagano pa si Jar. Yabang-yabang mo, may pamarti-martilo. Jose yun. Eh. Oh. pa siya. Kasi kailangan kasi makita ko na eh, bago nila tawag nito. Ay, siyan. Yan! Go to your mom. To your mom. Ano ba? Mommy! Ano? Paano? Ah, salto muna. Ito muna ko yun. Dagdag na. Dagdag na, huwag eh. alis. Eh, ano na yun. Okay na yun. okay na yun. Diba? Naka-exit na si JR. Diba? Napumunta na doon, oh. Ah. diba? Pumunta siya. Ikaw naman nabibidyoan ko dyan na Diyan, babalik ka pa ha? Yung ano Ay, sige, sige, oh. sige. Oh, para may ano eh. ba? Ah, ano, oh, wala. wala ka-intense. Ano, ka-intense-tense na may dala ka. Anong ano yun? Ano sabi nga? Atong muna, uy. Ang <laughs> haba. <laughs> Uy.